La primera és reduir desigualtats eh, socials en salut. Tenim una ciutat amb desigualtats molt grans entre un barri i un altre, en alguns casos 11 anys d'esperança de vida, per tant aquesta és una prioritat o una premissa de la qual han de veure totes les línies estratègiques. Una segona és tenir molt present les poblacions vulnerables i les intervencions comunitàries. Això no vol dir que oblidem la mirada de aquelles persones que no pertanyen a aquestes poblacions vulnerables, però és prioritari començar per aquestes poblacions vulnerables i a la nostra ciutat en tenim i les 10 línies estratègiques del pla han de poder acollir aquesta part de la població i l'altre és poder tenir, per tenir en compte àrees prioritàries per l'Ajuntament i per la Pla d'Acció Municipal com són la salut mental, la salut comunitària, la salut sexual i reproductiva o els temes ambientals.